Está uno, la visibilidad, sitio, la atracción, la retención y la conversión. Bueno, vamos a, a, comenzar. Yo creo que lo primero es como tener una visión macro, por decirlo así, de lo que es YouTube para tú entender entonces cuál es el objetivo de YouTube y cómo eso te puede ayudar a ti. Entonces, por ejemplo, ¿qué es YouTube? Primeramente YouTube es un negocio, es una empresa. Lo que quiere es ganar dinero. Entonces, ¿qué hace YouTube? es una plataforma eh, gratuita, entre comillas, donde creadores de contenido pueden mostrar sus contenidos y los unen con consumidores de contenido. Por eso, por esa parte es gratuita. Pero ¿cómo es que gana dinero YouTube? Bueno, hay empresas que pagan para colocar sus anuncios en esos contenidos. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el objetivo de YouTube? El objetivo de YouTube, como es ganar dinero, yo le interesa que se muestre la mayor cantidad de anuncios posible. ¿Qué significa eso para un creador de contenido? Tu objetivo tiene que ser mantener a la audiencia viendo tus videos, básicamente. Entonces, mientras más tiempo tú mantengas a la audiencia viendo tus videos, más te va a hacer crecer el propio YouTube. Okay. ¿Cómo ellos hacen eso? Bueno, ellos tienen una, lo que se le llama el algoritmo, que es una inteligencia artificial, realmente un AI, ¿verdad? Que lo que hace es precisamente unir los contenidos que se crean con los que están consumiendo esos contenidos. De una forma tal que maximice la cantidad de tiempo que se mantenga la persona viendo el video. Esa es como la visión general. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que ir viendo, como que ya bajando, que ya tú sabes cómo funciona YouTube. Lo que tú quieres es tener eh, las personas viendo mucho tiempo allí. Ahora, ¿cuál es tu objetivo con YouTube? Entonces, yo te pregunto a ti directamente. ¿Cuál es tu objetivo con el, canal? Tengo, varios. Número uno, y, más importante, agregar valor. Y para la gente me conocen. ¿Me conocen qué? Me conocen yo como persona. Por eso hacemos el blog cada día. Número uno. Número dos, me conocen como un empresario. Y número tres, compartir una, combinación de, motivación estrategias de marketing y de, por ejemplo, este. ¿sí? Em, que está funcionando bien para personas en mi, en mi, red, pero también yo personalmente compartiendo las, las estrategias que están funcionando muy bien para mí. Entonces, eso es por qué. Porque número uno, yo, yo, yo les quiero mucho y quiero ayudarles principalmente. Número dos, yo creo que de ahí va a pasar, va a venir más, más negocio para mí, más conferencias y más clientes. Pero sin necesitar como vender, vender, vender, vender. Así que eso es mi, esos son mis, como, mis metas, mi como visión macro, para que la gente me conocen y para que yo pueda generar más dinero, pero en una manera que estoy agregando valor primero. Okay. Ya, tú tienes ese objetivo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo las estrategias se unen a ese objetivo. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es tu audiencia objetivo? Porque yo he visto que tú tienes, eh, tenías como dos brands, ¿verdad? Dos marcas, que es Brand Russell Global y Latingo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu audiencia objetivo La verdad es que el Latingo, yo Pace, el Latingo es una página que está ahí, estamos poniendo contenido ahí, pero no estoy enfocado mucho en esta marca porque porque eso es muy eso es para los latinos. Brian Rashid Global es más una marca global. Entonces, mi, mi, eh, en este momento los analíticos dicen que mi público es entre 18 y 35 años. Y es una mezcla de mujeres y hombres y está literalmente global, pero mucho en New York, mucho en San Francisco y mucho en, en Sudamérica, en Colombia, en México, en, ahora en Guatemala más Así que para, para, responderte quién es mi audiencia principal, yo creo que es eso. Emprendedores, empresarios y como ejecutivos de empresas, o sea, los decision makers de las empresarios, de las empresas que están entre, yo diría, 25 o 23 y 40 años. Pero entonces hay audiencias de varios países, sí. en inglés y en español. Es que tenemos una marca completamente bilingüe. Exacto, entonces bueno, ahí yo te voy a dar unos tips. Sí, por favor. por favor. Entonces, eh, bueno, ya tenemos el tema de los objetivos. Ahora, para uno crecer en YouTube, tú tienes que ver, eh, digamos, como cuatro factores o cuatro estrategias generales, cuatro áreas donde tú tienes que enfocar. Ok. Está uno, la visibilidad. Ok. La... Eh, sería CTR, la atracción, la retención y la conversión. Okay. Ahora, entonces vamos como cada uno. Primero, la visibilidad. ¿Qué significa visibilidad? Bueno, de nada te sirve como eh, publicar muchos contenidos, crear muchos contenidos si nadie los está viendo, ¿verdad? Tú lo que quieres es como que, eh, que tu alcance llegue a muchas personas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estábamos hablando del AI, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Tú tienes que aprender a hablar el lenguaje de esa inteligencia artificial para que le muestre tus contenidos a las personas a quienes tú se lo quieres llevar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí está el SEO, ¿verdad? Search Engine Optimization. Tienes que optimizar la metadata de los videos, es decir, eh, título, descripción y etiquetas, de una forma tal que ese, el algoritmo, la inteligencia artificial, los lea y se los ponga a las personas que te interesan. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Bueno, hay varias... Eh, como varias aplicaciones que están TubeBuddy, VidIQ, Morning Fame. Después podemos poner los links ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, uno tiene que comenzar primero. Por ejemplo, yo estuve viendo tu canal. Eh, tú tienes un video de How to Start a Podcast. Por yes. Otro de How to Become a Public Speaker. Eh, ajá, esos dos, por Entonces, esos son videos que son cosas que la gente puede buscar. How to Start a Podcast. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar, eh, digamos, keywords o palabras clave o frases que la gente esté buscando y tú tienes que medir cuánto tráfico hay y cuántos videos, cuántos contenidos hay en función de esa palabra clave. Que bueno, eso lo estábamos haciendo un poquito detrás de cámara, incluso para la optimización de este mismo live que estamos aquí en, YouTube en mi canal. tú tienes que obtener uno que tenga más demanda que oferta, es decir, más búsqueda que contenido publicado. Exacto. Entonces, tú consigues eso luego. Tú tienes que optimizar esa auto to Podcast, tú lo tienes que escribir de una forma tal que eso, que haya, eh, digamos, más demanda que oferta. Y incluso, si es posible, porque también depende del, tu tamaño, del tamaño de tu canal. Si tu canal es muy pequeño, YouTube no lo ve con mucha autoridad, como se le dice entonces se te hace más difícil, incluso aunque haya más demanda que oferta, si la oferta que hay es muy grande, eh, se hace difícil competir con Entonces tú tienes título, eh, descripción y etiqueta en función de esa palabra clave. ¿Cómo eso se hace? Eso, el algoritmo funciona como por relevance. Que lo que hace es ver, si tú quieres how to start a podcast, las etiquetas que tú tienes que ponerle al video tienen que ser alrededor relacionadas con how to start a podcast. Pero muchas personas a veces como que no saben hacer eso y, no lo hacen bien. Digamos, eso tiene como su técnica particular, pues como tú buscas palabras clave relacionadas, para eso están Tu Body video IQ y Morning ah, ok. Y, ellos te ayudan con eso. Ellos te sacan índices de cuáles son las tags, las etiquetas más relacionadas con tu palabra clave objetivo. Entonces tú lo tienes que hacer en función de eso. Entonces eso por el, el lado del SEO, ¿verdad? Ahora, bueno, algo interesante que yo vi en tu canal, por ejemplo, esos videos de How to Story Podcast y How to Become a Public Speaker, yo vi, no tiene muchas vistas, pero por ejemplo, el de Tatiana Arias, Felicidad Financiera, sí tiene muchas vistas. Sí. Pero entonces, ¿por qué pasa eso? eso yo vi como que inconscientemente lo optimizaron alrededor de Tatiana Arias. Yo estuve viendo que Tatiana Arias tiene alrededor de mil búsquedas mensuales. O sea, mil personas, o sea, mil veces se busca en YouTube o en Google en general Tatiana Arias. Por eso ese video tiene más de 2000 vistas, tiene, llegó más rápido, o sea, llegó más lejos, más alcance. Y está posicionado, si tú buscas Tatiana Arias, claro, ella porque ella tiene su brand, su marca y salen muchos videos de ella, pero está la entrevista que tú le hiciste y está la entrevista que le hizo Geno Chu también. Ok. Pero ¿por qué la de él está más arriba que la que tú le hiciste? Porque ella tiene más seguidores. Exacto. Entonces es más tiene más autoridad. sí. Entonces, por eso, cuando uno tiene un canal pequeño, el esfuerzo para optimizarlo tiene que hacer todavía más, eh, más, preciso. Diligencia. Entonces, tú usas esas tres herramientas para escoger los, claves, las palabras claves que van a poner en la descripción, o sea, en, en tags. Y entonces, eso es como tip número uno. Ok porque estamos viendo, ¿verdad? Visibilidad, atracción, eh, retención y conversión. Eso es de visibilidad. Pero y, entonces, eso es para ti la más importante de la visibilidad. Sí, esa es la más importante de la ¿Hay más en visibilidad? Sí. Claro. Listo. Todo va como, bueno, en parte va alrededor del, SEO. Lo siguiente, las tendencias. Eso se busca con Google Trends, básicamente. Tú tienes que ver eh, de repente puede ser que haya meses particulares que la gente busque más cómo hacer podcast. Eso puede pasar. Por ejemplo, mm, cosas de hacer ejercicio. Por ejemplo, la gente en diciembre no busca mucho de, ay, ¿cómo? Eh, <laughs> ¿Verdad? <laughs> No. Pero en enero eso normalmente sube mucho. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para sacar un video de eso? En enero. Entonces tú ahí ves la tendencia y tú la puedes predecir. Entonces tú puedes incluso tener un video guardado por unos meses hasta y sacarlo en el momento preciso. Otro tipo de... Pero por ejemplo, ¿cómo sabes, cómo usas Google Trends? Bueno, eso deberíamos enseñarlo, hay que buscar la forma. Uno se mete en trends.google.com y coloca eh, podcast, por ejemplo, el tema. Entonces ahí te te da un gráfico de hace 12 eh, meses, 5 años, puede ser incluso hasta de días particulares y tú ves cuando, cómo van como el, las olas. Hay veces que hay más gente. Súper bien. Entonces tú publicas justo antes de que comience el pico alto. Por ejemplo, el, mis videos que han sido más populares, con los que yo llegué a cuatro, de ponle como 1500 a 4000, que eso fue reciente. Sí. Fue usando eso, SEO y Google Trends. Ok. ¿Qué hice yo? Eh, estaba el tema de criptomonedas. es un tema que yo me he fijado. Muchos canales que eh, se meten en criptomonedas crecen muy rápido porque hay muchísima demanda. Demanda, sí, claro. Entonces, ¿qué hice yo? Criptomonedas, claro, pero también hay competencia. Entonces, cuando un tema en Venezuela, de que yo conocía, no, Venezuela va a lanzar una criptomoneda. Yo hice, bueno, perfecto, vamos a ver si hay gente hablando de eso. Busqué, no había casi eh, oferta, o sea, no había casi contenidos de eso. Entonces yo dije, bueno, déjame optimizar alrededor de ese contenido y lo publico en el momento preciso. Yo hasta busqué la hora exacta, todo, de cuando había más gente. Yo vi, yo puse Google Trends y lo puse en 7 días. Entonces se veía las horas, lunes, martes, miércoles. Yo vi la hora precisa, entonces publiqué los videos a esa hora, que es cuando la hora, a la hora que la gente busca más, busca, busca más esa palabra clave. Y entonces se hicieron muy populares. otra estrategia yo usé? Que eso ya no tiene tanto que ver Realmente con visibilidad, sino con eh, retención, pero por eso después voy a hablar de eso un poquito más adelante, es hacerlo en vivo. Ok. Después yo te explico, porque entonces si tú optimizas un video en vivo. En tu YouTube. Exactamente, que como este video que está aquí. <laughs> si tú optimizas un video en vivo, la visibilidad es muchísimo mayor que la de un video que tú publicas. Pero vamos a entrar en eso. Ahora ok. Visibilidad, estamos en visibilidad, ¿verdad? Ya vimos. SEO, Trends. Trends Live. El, ajá, y Live, exacto. Y ahora comentario. Okay. Eso estilo eh, Gary Vaynerchuk. la estrategia de los two cents que como ponerse a ver eh, otros creadores de contenido de tu nicho y comentar, agregando valor, ¿verdad? Participando en la comunidad. Entonces eso yo lo hago mucho y eso me mantiene. ¿Comentarios en tu, en YouTube o los canales de YouTube de alguien más? Canales de YouTube de otras personas. Okay. Entonces yo veo los contenidos, yo tengo por ejemplo, que eso fue una de las cosas que yo hice antes de comenzar el, canal, yo busqué toda mi competencia, sí. o sea competencia porque sí. tampoco se puede hablar la misma, misma área. Ajá, el mismo nicho, entonces yo busqué todos esos canales, me suscribí a todos los canales y activé la campanita para que me avisara. Sí. Entonces cada vez que publican un video interesante, alguna de mi nicho, me llega la notificación, yo veo el video y hago un comentario agregando valor. Ok. Entonces eso me crea visibilidad, como yo lo publico, o sea, yo hago el comentario rápido, entonces puedo quedar arriba. Y si es un video que se hace muy popular, entonces toda la gente que ve el video va a ver mi comentario arriba, le puede dar curiosidad, ah, la de y entra. Entonces eso me mantiene como cierta, cierto tráfico hacia mi canal constante, mínimo. No sé, ponle 10 suscriptores al día, solo por comentarios, por eso Súper bien. Y esa es la base, pero entonces eso tú le sumas lo de la tendencia y el SEO, muchísimo mejor. Ahora, entonces ya ahí tenemos la parte de visibilidad. Ok. Y los comentarios que estás dejando es en comunidades que son más o menos parecidos a los tuyos es importante también. Exacto, educación, educación financiera, marketing, ese tipo. Para que te atraigas, o sea, para que te atraes eh, gente que está interesado en las mismas temas de ti. Ok, perfecto. Entonces, eso es visibilidad. Súper bien, hiciste muy buen comentarios. Número dos. entonces ya vimos visibilidad. Ahora, eh, atracción. Atracción. Esa atracción, eso, o sea, yo lo puse atracción por decirle algo, pero eso va alrededor de una, eh, un estadístico, un indicador que estaba en la analítica de YouTube, que antes no estaba disponible y lo acaban de sacar nuevo, que es el CTR, click-through rate. Click-through rate, ok. cada, impresión que tiene tu video, cuántas personas le hacen clic, qué porcentaje de personas le hacen clic. Entonces... Ah, pero hacen clic dónde? En, por ejemplo, le llega la notificación o YouTube se lo enseña. Como hay muchos videos, si le dan al tuyo o le dan a otro click through Entonces, ¿qué es lo que la persona ve? Ahí ve miniatura, o sea, el thumbnail, ¿verdad? Y ve también el título. Entonces tú tienes que, ya no es optimización, sino causar interés y llamar la atención. Que ahí sí yo vi en las miniaturas de tu canal, ahí sí hay como que ponerlas eh, más, más atractiva al, público. Normalmente, ¿qué es lo que funciona mejor con una miniatura? Siempre una expresión de una cara que se vea grande, hay que pensar que la gente no lo está viendo en una televisión, sino en un celular. Entonces que esté una cara grande con una expresión. Y si es un video sobre o How to Podcast, claro, tú puedes poner el texto allí. Pero si de repente tú, yo que como es más blog, de repente lo que tú puedes hacer es que en la miniatura sea un momento interesante que no necesariamente diga nada, ni siquiera tiene que decir, bueno, el logo sí es importante, tú pones BTV para que se sepa. Pero tu expresión o algo interesante que pasó que cuando la gente, porque la gente va con el celular, que se pare cuando vea tu miniatura. Entonces se paró, vio la miniatura, entonces lee el título a ver de qué están hablando. Y tiene que ser un título también que llame la atención. Entonces, por eso hay que tener cuidado de hacer un balance entre la optimización del título y que llame la atención, porque a veces la mejor forma de escribirlo para captar la atención no es la misma que para la búsqueda, no es la misma forma como la gente lo Exacto. Entonces, eso hay que balancearlo. Hay que, como How to Start a Podcast es algo que tú. Es más como SEO, pero menos. Eh, em, sí, como de interesante, vamos a decir, lo que causa intriga. Entonces tendría, por ejemplo, How to Start a Podcast, eh, My Secrets. Entonces, algo así. ya ahí tú tienes algo que puede llamar la atención y, ya está optimizado. Entonces combinar esas dos cosas. Entonces eso por el lado de atracción. Ah, bueno, se me pasó una cosa de visibilidad. Dime. Importante especialmente para tu canal que es internacional. Sí. Como tú a veces publica contenido en español y a veces en inglés, tú tienes que tratar de eh, traducirlo. Y no solo subtítulos, YouTube te permite que a las personas que ven que hablan inglés o tienen YouTube en inglés, les salga en inglés y a los que en español les salga en español. ¿En serio? Tú puedes traducir el título, la descripción. Tú que escribes una en, inglés y una en español, un título y una descripción cada una. Entonces ya eso te lo optimizar en los dos idiomas. Pero ¿cómo hago el título en inglés en dos y el título en dos idiomas? Eh, eso en la misma plataforma. Por ejemplo, tú lo haces en inglés normal, optimizas todo en inglés. Después hay una opción de traducir. Ok. Y de ahí tú pones, ajá, yo sabía eso, ¿sí? Ah, estamos haciendo eso. ¿Lo estamos haciendo? Ah, ok. Ah, sí, tiene razón, porque de vez en cuando aparece mi teléfono en español, de vez en cuando aparece mi teléfono en inglés. Ajá, bueno, entonces, exacto, pero tiene que tener título y descripción en inglés y en español, pero en las etiquetas no te permite hacer eso así que tiene que ponerlo en un idioma solamente. Lo que tú puedes o hacer una es mezcla. mezcla. Es súper bueno. Ajá, pero entonces exacto, cuando tú, eh, digamos, si haces un video en español, si haces un video en inglés, tú tienes que, claro, siempre yo, sé que ustedes le ponen los subtítulos ¿no? en el otro idioma, eso es importante. Sí. Pero también, ¿verdad? Optimizarlo en los dos idiomas. Ok. Eso es muy importante. Ok. Bueno, entonces allá vimos visibilidad, ya vimos eh, atracción. Sí. Ahora, lo siguiente es retención. ¿Qué es lo importante aquí? Dijimos, lo que le interesa a YouTube es que tú mantengas a las personas viendo los videos. Entonces, ¿cómo se tiene eso? Eso ya es entretenimiento puro. Y bueno, la edición ya hay más, es que, <laughs> como edita el video, todo eso, la música. Es mantener a las personas entretenidas y que lo vean la, el mayor, la mayor cantidad de tiempo posible. Por ejemplo, si tu video tiene una retención, con 60%, la gente ve 60% del video, el algoritmo dice, oh, la gente le gustó y tiende a promocionarlo más se lo enseña a más gente. Pero si las personas, que eso es algo que tiene que ver con atracción, si tú le pones clickbait, por ejemplo, dice lo, más, eh, no sé, ¿Cómo puedes ganar millones de dólares en tu canal de YouTube? Ajá, tú escribes eso en el título y, en, la, en, la, miniatura, pero entonces cuando la gente... En, dos, en dos minutos la gente están como... y se van. Exacto, eso puede pasar que las personas, si tú no le entregas lo que tú le prometiste, se van. Y se lo tiene que entregar rápido. O sea, tú tienes que poner título, ¿verdad? La miniatura y después un hook al principio del video, como un enganche. Si tú pusiste cómo ganar millones de dólares, al principio tú le tienes que enseñar, aquí te voy a dar los cinco tips para que ganes 5 millones de dólares. Entonces la gente ya allá. Tú tienes que estar durante el video constantemente vendiéndole a la persona que se quede viendo el video. Ok. Entonces tú tienes que hacerlo así para mantener que la gente se quede hasta el final. Ok. Porque si tienes mucha retención, YouTube te va a promocionar más. Pero también hay que balancear las cosas. ¿Qué pasa? Si tú haces un video de un minuto, la gente de repente ve 100%. Pero solo es un minuto. Como a YouTube lo que le interesa es que tú estés la mayor cantidad de tiempo posible. Tienes que hacer también que no sea solo el porcentaje, sino los minutos. Ajá. Y ahí entra mucho el tema de los lives. Mm. Los lives ayudan mucho con la retención. YouTube lives. YouTube lives. Nunca hago YouTube live. Nunca. Ah. Tengo que empezar. Hago mucho Facebook, hago mucho Instagram, pero nunca hago YouTube live. Entonces, cuéntanos un poquito de YouTube live. Ah, entonces, ¿cómo uno hace los lives? ¿Cuál es su ventaja? Que primero, el YouTube live, YouTube te lo promociona más que los videos normales. ¿Por qué? Porque ellos saben que un live tiene más retención solo por ser live solo por ser live. Entonces, si yo optimizo un video eh, normal, ok, me lo pone, Pero si yo optimizo después un video alrededor de la misma palabra clave, inclusive, how to start a podcast, how to start a podcast, pero el, uno no live y el otro live, el live me lo va a poner encima. Incluso antes de yo haber hecho el video. Si yo lo programo, que eso yo lo hago mucho, yo lo programo para mañana, por ejemplo. Y lo optimizo, ya YouTube me lo pone. Sin haber, o sea, el video no tiene nada, está vacío y ya YouTube me lo promociona arriba. Después ahora cuando tú lo comienzas, o sea, tú comienzas el live, la gente va entrando, la gente va entrando. Como es live, por alguna razón la gente le gusta estar más tiempo. Entonces tú te puedes lanzar un video hasta de una hora, porque yo lo he hecho. Entonces es un video larguísimo. Y de repente, como tú ves, la retención fue 20%, pero es 20% de una hora. Sí. Entonces hay muchos minutos vistos y también YouTube eso hace que te promocione. Interesante. El video. Ok, entonces YouTube está mirando minutos y retención. Y, ajá, entonces porque va viendo todo, va el click-through rate, que tantas personas hacen clic de las que YouTube se los muestra. O sea, si YouTube le enseñó el video a 100 personas, ¿qué porcentaje de esas personas le hicieron clic? Esa es la primera parte. Entonces ellos toman esa estadística. Tú tienes que tratar de que sea el mayor porcentaje posible, que ya eso es título y miniatura. Después viene retención. ¿Cuánto tiempo se queda ese que hizo clic en el video? Y entonces estadística, ¿verdad? Click-through rate, retención y, minutos. Ok. Ok. Ahora, si tú lograste eso, atrajiste a la persona, vio un video completo. Ahora, ¿cómo tú haces para convertirla en tu suscriptor? Porque muchas veces pasa de repente hay youtubers que yo he visto un video de un millón de vistas, se hizo viral el video. Y había 35, sí. ¿Pero por qué pasa eso? Y, eso es como cuatro, número 4. 4, ya es conversión. Y cuando dices conversión, es conversión a suscriptor. Exactamente. Perfecto. Entonces... ¿Cómo se convierte a suscriptores? Ahí entra la parte de branding del canal. Eh, también la parte de cuánta constancia tú tienes, si tú publicas siempre el mismo día, siempre a la misma hora, o si tú eres, te vas daily, bueno, que sea daily de verdad todos ¿Tú crees que es bueno para salir en la misma hora cada día? Sí, porque la gente sabe que esa, si la gente le gustan tus videos, ellos vuelven a esa hora. Entonces saben que yo sé que todos los días a las 6 de la tarde, los martes, me tengo que conectar. Uh -huh. Que así que yo, trato ser claro, a veces la vida hace que uno no publique a la misma hora. A veces uno no publica un video, pero en general te tienes que tratar de que siempre sea el mismo día, a la misma hora, para que sea algo eh, predecible, que la gente sepa que si se mete como un programa de televisión. Sí. Pues entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son los pasos para convertir? Ah, entonces, eh, vimos el branding. Es que es importante en el tema de branding. Ahí yo sí veo que tu canal, si tú lo tienes, tienes el banner, ¿verdad? Brian Rice y todo. Entonces incluso todas las miniaturas tienen que ser, eh, tienen que parecerse. que, que la gente distinga que esa miniatura es tuya. También en el, canal tú tienes que tener listas de reproducción, playlist. Y tú colocas en el canal como si fuera programa, por ejemplo. Lo tuyo son los BTV, pero tú lo puedes poner, por ejemplo, por temas. Entonces, si los BTV que han sido sobre un tema particular, entonces tú los pones en el canal, en una playlist que se vea. Cuando la gente entra, ve esa playlist, ve otra playlist en función de los temas que tú manejas. Ok. Por ejemplo, en mi canal yo tengo eh, finanzas personales. Entonces hay un playlist de finanzas personales. Otro playlist de inversión, por ejemplo. Otro playlist de inversión. Criptomonedas, criptomonedas. Entonces cuando la gente entra al canal ya sabe que, cuáles son mis temas. Exacto. Y de repente, si los martes yo publico sobre finanzas personales y los jueves sobre inversión, por, por decirte un ejemplo. Van a saber. De repente, si alguien solo le gusta finanzas personales, se puede suscribir y ve los martes solamente. Otra cosa importante, el trailer del canal. Muy importante eso. Yo vi que, yo creo que tú tienes uno. Bueno, tú tenías uno y después pusiste 100 episodios eh, episodes de BTV. Sí. Ah, que eso también funciona como ¿no? Que la gente entra ah. al canal y ve de qué se trata. Esa es como la, venta para que se suscriban, ¿no? Sí, tenemos que cambiar eso. Tenemos que poner un video ahí que es, que es BTV. sí, porque tenemos 100, tenemos 100 porque fue como un momento de, orgullo, pero sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tu...? Ajá, pero entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy fallando, yo no tengo un trailer de canal ah. todavía. Yo estoy esperando a tener, digamos, otros contenidos que yo pueda editarlo de una forma que se vea interesante. Todavía estoy esperando, pero ¿qué hago yo? Yo tengo ahí uno, de mis mejores videos, el video que yo veo que convirtió más. Porque tú, ves cuánta gente se suscribieron en función de ese video. ¿Cómo sabes eso? Ah, bueno, en la analítica de YouTube te dice, en, en la analítica de los suscriptores tú puedes ver cuántos se suscribieron en cada video. Y por eso es importante en cada video tú decirle que se suscriban. Se lo dice al principio y se lo dice al final. Sí, por ejemplo, ahora eh, la llamada de acción que tenemos es participe, participa aquí por la computadora. Pero termina en, termina en un mes y de ahí vamos a poner como síguenos. pero igual tenemos síguenos en las redes sociales, pero al final. ¿Pero tú crees que eso es suficiente? No, tú tienes que decirse. Decirles con, con, mis palabras. Síguenos, ok. Entonces, pero claro, por ejemplo, por eso yo te preguntaba cuál es el objetivo de tu canal. De repente en un momento específico, como tú estás en la convocatoria, entonces eh, allá vimos visibilidad, atracción, retención, retención y conversión. conversión, como, esa es como la visión general. No sé si tienes una pregunta particular. aparte de, es que, bueno, primero, primero de todo eso fue espectacular, todos los consejos que nos están dando aparte de mí, eh, eh, eh, hablando de mi canal, ¿qué más cambios harías? Ah, bueno, ya, específicos. Específicos para que, para mí, obviamente, pero también que la gente que están pensando en su canal pueden pensar también, oh, es que no, por ejemplo, este llamar a acción al final, tienes que decirle, subscribe to my channel. Cada persona, no importa qué se trate, de, qué se trata tu canal, tiene que hacer eso. Em, comentarios en tus competencias, súper práctico. Em, los links que vas a, vas a darles en, en cómo puedes saber qué está trending, qué está súper práctico. ¿Qué más? Ok, entonces, bueno, no sé si me pueden traer un poquito de agua, por favor. <laughs> Pobre, está hablando mucho.